Köszönöm, hogy megjelentetek itt, Lenin. Köszönöm az érdeklődést, köszönöm, hogy megjelentetek. Uh, hát az, azért a kellemetlen dolog miatt kellett itt összegyűlnünk, mert hogy a 14. kerületi rendőrkapitányság és egyéb hatóságok sajnos nem látják el megfelelően feladatokat, és ez nem csak szóbeszéd, hogy ilyesmi, hanem ez egy problémát A konkrét ügynek az aktualitása az az, hogy most már harmadik alkalommal próbálta a miratbetekintés jogommal élni a különböző ügyeket tekintve, de még mindig nem sikerült sajnos egyetlen egyetlenül egyetlen ügytába sem betekinteni, annak ellenére, hogy ezt a teljesen számos törvény írja elő. Számos alkalommal volt az, hogy a ligetben különböző problémák miatt a hatóságok nem intézkedtek, nem jártak el, vagy nem jártak el megfelelően. Például a Hungexpo területen, ami a legaktuálisabb probléma, a megsértett gyökérzet Munkálatok munkálatokat végző Bontők ZRT pedig hát eltüntette a nyomokat. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy normális közönséges polgároknak azzal kell az idejüket tölteniük, hogy kikényszerítsék a hatóságok eljárását, hogy gyakorlatilag ők azok, akik képviselik a publikumot, ahelyett, hogy a GDP-ből már kifizettek életét azzal tölteni, hogy a ligetben ott van, megfigyeli az eseményeket, bejelenti a különböző dolgokat, hát nyilván hatósági jogkörben nem eljárni senki. A tapasztalatom az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban sikerült elérni azt, hogy a helyszíneken megjelenő rendőrök lépnek fel annak érdekében, hogy ilyenek a későbbiekben ne fordulhassanak elő. Tegnap is uh, hatósági intézkedése volt szükség a közlekedési múzeumnál, ott is sajnálatos módon a problémákat nem sikerült megoldani, hiába már egy rendőrökről, hiába kértem volna a rendőröknek, kedvesen, a probléma nem szűnt meg gyakorlatilag a különböző jogsértések a munkálatokat végző cégek részéről mindennaposak, ez ellen szeretnénk tenni valamit, és hát azért gyűjtünk itt össze, hogy felhívjuk a figyelmet arra a problémára, hogy igenis hatósági jelenlétre és beavatkozásra szükség van. Ennyit kívántam közölni. És nagyon köszönöm mindenkinek, természetesen akik egybegyűjtettek, és akik nem egybegyűjtettek,